बसमीम अल्लाम वरहमल वबरक हाजरीन कराम अब तक हम इमदाद बानी के फ़वाद जानते रहे और जानते और उस पर अमल भी कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं लेकिन अब हम जो है कि इमदाद बहमी इस्लामी तालीमत के रोशनी में इसका क्या मुकाम है ये भी हम अगर जान लें तो मैं समझता हूँ कि हम दोहरा फायदा हासिल कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी गलतियां जो अब तक हमसे होती रही हैं उसको हम दूर कर सकते हैं इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पर मैं स्कीम थर्टी थ्री के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन तमाम मेबरान को मैनेजमेंट को सबको इस बात को जानना चाहिए कि इस्लाम में इसका क्या मुकाम है और हम कहाँ तक इसको फ़ायदा उठा हैं तो आज मैं इस मौजूद पे आपसे बात कर रहा हूँ इस्लामी तालीमत में सबसे ज़्यादा मुस्तरक और जानदार अंसर जिस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है इमदाद बाहमी यानी कॉपरेशन के तहत ज़िंदगी गुजारने पर दिया गया इस्लामी तालीमत की बुनियादी बुनियाद ही इमदाद बहमी के जर्रीन असूलों पर रखी गई है इस्लामी जिंदगी का पहला सबक यही है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए और इसकी मदद करे दुनिया के दिगर मजाहब में भी इमदाद बहामी का आंसर इंसानी जिंदगी का कलीदी हैसियत रखता है लेकिन इस्लामी तर्ज जिंदगी में इमदाद बहामी का तरीक़ार बुनियादी और माशरती जिंदगी में इसको अवलीत हासिल है इस्लामी तारीख इस अमर की गवाह है कि जब तक मुसलमानों ने इमदाद बाहमी के जबरीन असूलों को अपनाए रखा और उनको अपनी शब रोज़ ज़िंदगी में अपनाए और कलीदी हैसियत में कायम रखा तो खैसर व कसरा भी जैसी मजबूत हुकूमतें पाश पाश हो गई और दुनिया का मजबूत से मजबूत माशरा और कदीम तहजीब तमदन भी इसे तबाही से न बचा सका इसकी वाद वजह यह थी कि मुसलमानों में मुश्तर मफाद के मुकाबले में ज़ाती मफाद को पक्ष पुट डाल दिया डाल दिया था हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि इमदाद बहमी के जज्बे तहत हर छोटा काम बसानी पाए तकमील तक पहुंच सकता है सिर्फ लगन और मेहनत की जरूरत है झाड़ू का तिनका कुछ हैसियत नहीं रखता कोई हकीकत नहीं रखता लेकिन बहुत से तिनके एक जगह जमा होकर वजनी से वजनी तेज चीज को भी अपनी राह से हटा देते हैं एक बूंद पानी को जमीन में जमीन अपने अंदर जज कर लेती है लेकिन खतरा खतरा जमा होने वाला पानी दरिया की शक्ल में तबाही ले आता है और बड़े से बड़े तनावर दरख्तों को आन वाहिद में जड़ से उखाड़ देता है इस्लाम ने माशरे को पुरमन रखने के लिए इमदादी वहां का दस्त दिया ताकि तमाम इंसानों के बाहमी एहतराम के रिश्ते को बाकी रखते हुए उनके माशी वो माशरती और दिगर इज्तमाही मफादात का तहफ़ यकीनी बनाया जा सके बाहमी इमदाद के जज्बे के ज़रिए अफराद व माशरे में हुकूमत और हमदर्दी और मोहब्बत व एहतराम के जज्बात पैदा होते हैं जिससे माशी व माशरती इसकाम भी हासिल होता है यही वजह है कि कुरान करीम ने इस जज्बे को एक असूल और कानून के तौर पर बयान फरमाया है इर्शाद रब्बानी है तर्जमान और लोगों की दुश्मनी की दुश्मनी इस वजह से कि उन्होंने तुमको इज्जत वाली मस्जिद से रोका था तुम्हें इस बात पर आमदा ना करे कि तुम उन पर जाती करने करने लगो और नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और जुल्म की बातों में मदद ना किया करो इस्लाम ने इंसानों को आमतौर पर और मुसलमानों को खासतौर पर तालीम दी कि एक दूसरे से ताउन करें और इसमें माली ताउन सरफेरिस्त है लेकिन जिस बाकायदा जक़ात व सदका की सूरत में एक निज़ाम दिया जिसकी बुनियाद बाहमी हमदर्दी व ताउन और उकवत है और मकसद माशरे से गुर्बत व अफलास का खात्मा और सूद जखीरा अंदोजी फ्रेब चोरी और करप्शन जैसी बुराइयों का देख करना है अलबत् सरमादारी निज़ाम के जेर असर आज के जदीद माशरों में इमदाद के नाम पर बाद ऐसे जदीद इदारे वजूद में आए जिन्होंने इस्लामी माशरे पर भी गहरे असरा मुरतब किए हैं ऐसे में एक मुसलमान के लिए ज़रूरी हो जाता है जब वह इस्लामी तालीमत की रोशनी में तहकीक करने करते हुए उन जदीद माली मामलत के इदारों में पाए जाने वाले नकायस को वाज करे ताकि उनमें मौजूद खराबियों हमोरिका से बचाया जा सके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वजी नाजिल पहली वही नाजिल हुई आपने अपनी कैफियत को अपनी दौज मोहतरमा उम्मुल मोमिन सैदा खदीजा रजी अल्लाह से फरमाया तो उन्होंने अपने शोहर की पूरी ज़िंदगी के छः जुमलों में बयान कर दी ये छः जुमले हकूकुल इबाद से मुतक थे आप चला रहमी करते हर सच्ची बात की तस्दीक करते दूसरों का बोझ उठाते दूसरों को कमा कर देते बेसहारों का सहारा बनते मेहमान नवाजी करते हर हक वाले का साथ देते सही मुस्लिम बुखारी है उन छह नुकात में हर एक पॉइंट पर किताब लिखी जा सकती है ये कहा जा सकता है कि दीन इस्लाम की असास ही इमदाद बहामी के असूलों पर रखी गई है नेकी और तफे के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो सूरह अलमायदार कुरान इस ताउन पर बहानी भाईचारे का तकाजा यही है कि मुसलमान एक दूसरे के साथ ताउन करें एक दूसरे के लिए सहारा बन जाएं यानी इमदाद बाहमी के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें हमारे माशरे में इमदाद बाहमी को बहुत अहमियत हासिल ना हो सकी जो एक इस्लामी मुल्क होने के हैसियत से होनी चाहिए चाहिए थी एक दूसरे की किफालत करना मिलजुल कर दुख दर्द बांटना इसे इमदाद बाहमी कहते हैं इमदाद बाहमी का मतलब किसी को कर देना नहीं बल्कि इस तरह मदद करना कि दूसरा अपने पाँव पे खड़ा हो सके कुरान करीम और हदीस मुबारक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमदाद बाहमी और ताउन के बड़ी तकरीब तरबीब दी गई है मुसलमानों को एक दूसरे के भाई कहा गया है हमारे यहाँ भाई ही भाई को दुख में तकलीफ में तड़प से देख कर खुश होता है इसको दख इसको दुख दूर करने से रोक देता है तमाम लोगों में वो शख्स अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा महबूब है लोगों को सबसे ज़्यादा पहुंचाने वाला हो अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा पसंद पसंदा नेकी वो है कि हमारी वजह से किसी की जिंदगी में खुशी आ जाए किसी की तकलीफ दूर हो जाए कर्ज के अदाई का इंतजाम हो जाए आदमी ही आदमी के काम आता है उनके खुश नसीब होने में क्या शक है जो दूसरों के काम आते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता उनका सहारा बनते हैं मोहताज जरूरतमंद नादार यात्रा आसरा की मदद करते हैं हमें मुश्किल में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए हमारे माशरे में बाद अफराद इतने मालदार हैं कि वो लाखों रुपये घर की हम्म, तो वो दरबारों पर <clears throat> चादरें मस्जिदों में चंदे उम्र हज करने शादी ब्याह अपनी नमूद नुमाइश के लिए खर्च करते हैं लेकिन उनका पड़ोसी मुलाजिम रिश्तेदार हम और बीमार की दवा बच्चों के कपड़े शाम के खाने की से रहा होता है ऐसा क्यों इसकी वजह इस्लाम की तालीमत से नाआशनाई है लेकिन उनका पड़ोसी मुलाजम या रिश्तेदार बीमारी की दवा बच्चों के कपड़े शाम के खाने के लिए तरस रहा होता है तो ऐसा क्यों इसकी वजह इस्लाम की तालीमत न होना अपना है दीन इस्लाम में बताया गया है कि माल जमा करने वालों से मुंह क्यामत के दिन उन्हों के माल से दागे जाएंगे और कहा जाए ये वो माल जिसको तुम संभाल कर रखते थे तो इससे मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी और अभी जो सूरत हाल चल रही है सोसाइटियों में मेम्बरान एक दूसरे से वाकिफ नहीं है कि कौन क्या है और आप हैरान होंगे कि जो कमेटी होती है कमेटी में पांच या सात जो भी मेंबर होते हैं वो सिर्फ एक सेक्रेटरी के ऊपर सारा काम छोड़ देते हैं कि वो भागे दौड़े इधर जाए उधर जाए मुकदम की पैरवी करे सब कुछ करे लेकिन वो जो है उसका काम नहीं करते ये इंसानियत नहीं है उनको चाहिए कि वो अपने साथी की मदद करें सब पे फर्ज है जिम्मेदारी है जब आपने उठाई है तो आपको पूरा करना है तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आप इस पर गौर करें और इस वक्त जो कारोबार इमदाद बहानी की सोसाइटी को बनाया गया है इससे परहेज करें इससे वो करें इस इसलिए कि जिस काम के लिए जो काम मकसद होता है उसको पूरा करना चाहिए इसके लिए मैंने ये बस ये आपको इस्लामी तालीमत के रोशनी में मैंने बताया कि इमदाद बहानी का